Proguarda do trânsito internauta. Segue do destino a pauta. Cacilda, ensaiar. Põe pra quebrar para quebrar. Mais tarde, a estreia arde no Teatro da Eternidade. Agora, sai do extinto labirinto, do fio, da meada da aranha da Ariadne. Aceita ser aqui, ordenada, treinada os creontes, tiranos, burocratas, que enfrentarás aos montes, ainda mais afoitos, que os de 68, agora... O que é ser bastarda? Enjeitada! É por aqui. Come a tragédia? É onda, não fim. Não tem rédea.